მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლე ვარ თინეთაშო და დღეს მე მინდა გესაუბროთ რეომენ სუკუნაზე. სუკუნაზე და რა საკუნაზე? ყველასთვის ცნობილ ანიმე ჯუჯუტსუ კაისენიდან. მანამდე სანამ ვიდეოს დავიწყებ, მინდა თქვა რომ ამ სცენარზე იმუშავა კენიშირო, რომელმაც ჩვენ სარხზე დადო რეზეროს ფრაიდ იფ. გონი ეგრე, გონი ეგრე. კი. მოკლედ სულ ეს იყო. მადლობა მოუხადოთ გენიშროს ამ შვენიერი სცენარისტვის. ახლა კი დავიწყოთ. ტერიტორიის გაფართოება. მოდით პირველი დავიწყებს უკუნას სახელის განხილვით. იაპონიაში არის ლეგენდა სუკუნაზე, რომელიც გვამცნობს, რომ სუკუნა იყო სული, რომელიც დამოლულ სამეფოებში ჩნდებოდა. და ნიჰონგის გადმოცემით, სუკუნას ორი სახე ჰქონდა: ერთი წინ და მეორე უკან, და ასევე ოთხი ხელიც. ის იარაღად კი ხმალს და მშულს იყენებდა. ასევე დავამატებ, რომ ის იყო სწრაფი ინტელექტის მქონე და ჰქონდა არაადამიანური ძალა. ისტორიული წიგნი ნიჰონგის გადმოცემით, სუკუნას აღიარებდნენ ბოროტმოქმედად, ხოლო ჰიდას რაიონის ხალხი მას გმირად მიიჩნევდა. ახლა კი მოდით ვისაუბროთ სუკუნაზე ჯუროცუკაესენიდან. როგორც ჩვენ ვიცით, ეს არის წყევლების ღმერთი ან მეფე. და რა თქმა უნდა, როგორც ვიცით, იტადორი იუჯი არის სუკუნას ჭურჭელი. და მიიღო სუკუნას სულის ნაწილი, რომელსაც ჯერჯერობით აკონტროლებს. ასევე მინდა ვახსენო, რომ სუკუნას თითის განადგურება შეუძლებელია და სუკუნას ასევე როგორც ლეგენდაში ანიმეშიც 4 ხელი აქვს. რაც იმას ნიშნავს, რომ მას როგორც ლეგენდაში 20 თითი აქვს. სატორო გოჯო ასევე ანიმეს დასაწყისში ხსნიდა მოკლ ინფორმაციას სუკუნას შესახებ სადაც ვიგებთ რომ სუკუნა ადრე ადამიანი იყო და ჯერჯერობით არ ვიცით როგორ გახდა ის ასეთი ძლიერი წყევლა იაპონიის ოქროს ხანაში ყველაზე ძლიერი ეგზორცისტების გაერთიანებით მოხდა სუკუნას სტანის დაწევრიანება მაგრამ სამწუხაროდ მისი განადგურება ვერ შეძლეს მისი ნაწილები უბრალოდ თითები საიმედოდ იქნა გადანახული რათა ადამიანი მას არ შეხებოდა მაგრამ იტადორიმ ერთ-ერთი თითი გადაყლაპა რამაც სუკუნას სულის გამოხვიზება განაპირობა. სუკუნას შესაძლებლობები ვიცით რომ არა ადამიანურია. ის წყევლების მეფეა, ასე რომ ის ყველაზე ძლიერი უნდა იყოს. მას ასევე შეუძლია ტერიტორიის გაფართოების გამოყენება, რაც იმას მიანიშნებს თუ რამდენად ძლიერია. ტერიტორიის გაფართოებას ქვია ბოროტების სალოცავი. ეს ტექნიკა ქმნის გარშემო თავის ქალებით შემოფრაგულ უზარმაზარ სალოცავს. მაგრამ სუკუნას ტერიტორიის გაბართოებას ხვებისგან განსხვავდება, რადგან იმის მაგირად რომ ცალკე არეალის შექმნას სუკუნას ბროტი სალოცავი იმ ადგილას ვეჩნდება, სადაც დგას და რადიუსი ამ ტექნიკის 2000 მეტრი. ასევე მისი სალოცავი მაშინ ჩანს, როდესაც იტადორი და სუკუნა ერთად არიან იტადორის სულში. აქედან ასევე ვგებულობთ, რომ იტადორი და სუკუნა ერთმანეთს ძალიან გვანან. ამას წურაშიც ვამჩნევთ, რომელიც გვაჩვენებს სუკუნას ფორმას 1000 წლის წინ. გორდა თავისი ტერიტორიის გაბართოებისა მას ასევე აქვს სუპერძალა სუპერსისტრაფე რეგენერაციის უნარი მეტამორფოზერის საშუალება და ის იტიდორის სახეზე მის თვალს და პირის საშენს და ასევე მისი ტანი ფაქტორად დაუზიანებელია. მანგაში სუკუნას ასევე შეუძლია სხვა ძალების იმიტაციაც, მაგალითად ცეცხლის იმიტაცია. მას ასევე შეუძლია მოწინააღმდეგის გადაჭრა, რომელსაც დემონტაჟს ეძახის. კიდევ ის იყენებს ტექნიკას, რომელსაც ჰაჩის ეძახის და დამოკიდებულია მოწინააღმდეგის სიძლიერეზე. მოდი ახლა ვისაუბროთ სუკუნას წარსულზეც. რომელს სუკუნა ადრე ჯუჯუცუს უძლიერესი შამანი იყო. მანგაში ამბობენ, რომ ის სიძლიერეთ გოჯო სატოროზე ბევრად ძლიერი იყო. ხოლო ჯერჯერობით გაურკვეველი მიზეზის გამო ის უძლიერესი წყეულა გახდა. კიდევ გვიჩნდება კითხვა, როგორ შეუძლია იტადორის სუკუნას თავის ხელში გაკონტროლება. ასევე რეკავშირი აქვს იტადორის და სუკუნას. სანამ იტადორის ბაბუა მოკვდებოდა, ის იუჯის ეუბნებოდა, რომ შოვლების შესახებ მოუყვებოდა, მაგრამ ვერ მოასწრო. არიან თორემ შოვლები კავშირში სუკუნასთან, ან კიდე რატომ გვანან სუკუნა და იტადორი ერთმანეთს? ნუ თუ იტადორის სუკუნა შთამომავალია. ან ვინდეო ნაწევრას სუკუნას თითები და არის თუ არა ის იტადორისთან რაიმე კავშირში. კიდევ შეიძლება ის ვერსიას მოვიყვანოთ, რომ იუჯის სუკუნას შთამომავალია. სანამ სუკუნა ადამიანი იყო, იქნება მოასწრო მან ოჯახის გაშენა და შვილის ყოლაც. ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი კითხვა გვიჩნდება მაგ თემაზე. და ეს იყო ინფორმაცია სუკუნაზე, რომელიც ჩვენ ვიცით. ხოლო დანარჩენს მოგვენებით გავიგებთ. ეს იყო რიომენ სუკუნას განხილვა ჯუჯუცუ კაისენიდან. იმედი და გაინტერესა და ინფორმაცია მასევე ეწვიეთ ანიმეტივის საიტს, რომელიც ვიდეოს აღწერაშია. ამეთ კი გემ შედაბებით გამალოთ ყურადღების ეს და მომავალ შეხვედრამდე. ამ ვიდეოში რაღაც ძალიან ელოლო პრეკოდი და თითქოს რაღაც უემოციო გამოვიდა, მაგრამ თუ ეკიდეთ. ხო ისეთ რამე გეთი არ ვარ. ნახვამდის.